La gastritis es un término que confunde tanto a los pacientes como a los médicos, pero en realidad solamente significa una inflamación del tejido mucosa gástrico. dentro de dos tipos de gastritis hay una que confunde aún más, que es llamada gastritis biliar, gastritis alcalina o el reflujo duodenogástrico donde la bilis, que es un líquido alcalino, va al estómago y produce daño, ya que el estómago está preparado para el ácido, no para la bilis. ¿En qué caso se presenta? Últimamente hemos visto muchos casos de pacientes con reflujo todenogástrico o gastritis biliar que no han sido operados del estómago han sido operados de la vesícula o padecen algún trastorno motor del duodeno o del antro que permite que la bilis regrese al estómago y produzca el daño. Hasta hace poco tiempo los tratamientos quirúrgicos eran agresivos, había que quitar una parte del estómago y hacer derivaciones. Actualmente con el conocimiento reciente en el cual hay un trastorno de la motilidad, principalmente en el duodeno, se ha desarrollado una técnica laparoscópica conocida como duodenomiotomía, que consiste en abrir las capas musculares de, la primera y segunda porción del duodeno, lo que permite disminuir la presión de este órgano y evita el reflujo gastroduodenal con resultados espectaculares y con una resolución simple, ya que el paciente no tiene heridas, la recuperación es muy rápida y después de este tratamiento quedan asintomáticos. como lo repetí anteriormente, pueden ver mis datos en pantalla. Si conocen a alguien que padezca esta enfermedad o ustedes la padecen, no duden en contactarme. Muchas gracias.